құрметті конференцияға қатысушылар қымбатты ханымдар шуақты көктем мерекесі қарсаңында өтіп жатқан бұл конференцияның баршамыз үшін маңызы зор Өткені, аяулы аруларымыздың жетістіктері бүкіл халықтың мерейі бүгінде еліміздің қыз келіншектері түрлі салада қызмет етіп табысқа жетуде бұл сіздерге тән еңбекқорлық пен іскерліктің айқын көрінісі әйелдердің қоғамдағы рөлін кеңейте түсу мемлекетіміздің алдында тұрған негізгі міндеттің бірі осыған орай нақты шаралар қолға алынды қазір басшылық қызметтегі әйелдердің қатары көбейіп келеді парламентте сіздер үшін арнайы квота берілді сондай ақ кәсіпкерлік бастамаларыңызды қолдау үшін бірқатар жобалар жүзеге асырылды соның арқасында еліміздегі шағын және орта бизнес саласында еңбек ететін әйелдердің үлесі 43 пайыздан асты жеке кәсіпкерлердің тең жартысынан көбі өздеріңіз сияқты қыз келіншектер біз еліміздің дамуына белсене атсалысып жүрген осындай іскер аруларымызға жан жақты қолдау көрсетеміз таяуда әйелдер кәсіпкерлігін жандандыру мақсатымен еліміз бойынша 17 орталық ашылды осы орталықтар сіздердің бизнестегі жаңа идеяларыңызды іске асыру үшін жұмыс жүргізетін болады жалпы бүгінгі басқосуда көптеген маңызды ұсыныстар айтылары анық оның барлығы әйелдердің ел экономикасындағы рөлін арттыруға тың серпін береді деп сенемін в современных реалиях всесторонний прогресс государств во многом зависит от обеспечения прав женщин, создания необходимых условий для полноценной реализации их потенциала. За годы независимости мы добились серьезных результатов в этом направлении. Например, в индексе гендерного развития Организации Объединенных Наций в 2019 году Казахстан занял 51 место. Существующие классификации это неплохой показатель а в индексе гендерного разрыва Всемирного экономического форума 2019 года по уровню участия женщин в экономике наша страна расположилась на 37-й позиции среди 153 государств. Эти и другие общепризнанные мировым сообществом рейтинги наглядно показывают эффективность проводимой политики в данной сфере. Понятно, что для Казахстана – последовательное повышение международных показателей имеет важное значение. Однако это лишь одна из целей. Біздің алдымызда тұрған негізгі міндет әйелдерге ұдайы қолдау көрсету, олардың дамуына жан-жақты жағдай жасау. Осы орайда елбасының бастамасымен қабылданған 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасының мәні ерекше. Бұл маңызды құжат осы бағыттағы жұмысымызға айрықша серпін беріп отыр еліміздегі әйелдер қауымы мемлекеттік қолдау шараларын белсенді пайдалануда бүгінгі таңда жеке кәсібін дөңгелетіп табысқа жеткен аруларымыз аз емес шағын және орта бизнесті меңгерген қыз келіншектер де көп соның айқын көрінісі қазіргі індет кезіндегі дағдарысқа қарамастан елімізде әйелдер қауымының экономикадағы рөлі артуда іскер аруларымыздың арқасында бір миллионнан астам азаматымыз тұрақты жұмыспен қамтылып отыр прекрасная половина казахстана с каждым годом все активнее включается в общественно-политическую жизнь участвует в государственном управлении и принятии решений это безусловно положительная тенденция важный шаг в этом направлении мы сделали в прошлом году, когда по моему поручению была законодательно введена гендерная квота в избирательных списках политических партий. Сложно переоценить вклад женщин в развитие социальной сферы. В условиях пандемии мы вновь убедились в том, какую большую роль вы играете в нашей жизни. Ведь зачастую именно медики, педагоги, различные социальные работники, находясь на передовой, лицом к лицу сталкиваются со всеми сложностями текущего периода. Большинство наших женщин успешно совмещает профессиональную и общественную деятельность с высокой миссией хранительниц семейного очага и воспитания подрастающего поколения. Поддержка материнства и детства, укрепление и развитие семейных традиций – это долгосрочные приоритеты социальной политики государства. 21 бірінші ғасырда әйел бір жағынан сұлулық пен ізгіліктің бейнесі болса екінші жағынан тұтас еліміздің дамуына ұйытқы болып отыр бір сөзбен айтқанда аруларымызға тән ғажайып үлесім айрықша ұмтылыс әр іске деген шығармашылық көзқарас еңбекқорлық пен жауапкершілік ұлтымыздың жаңа болмысын нығайтатын қасиеттер баршаңызды алдағы халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын сіздерге зор денсаулық отбасыларыңызға амандық бақ береке тілеймін конференция жұмысы табысты болсын